Zuxi dari jauh tadi menembaki dengan mini 14 dan KF takedown Zuxi langsung datang. Kemudian Luxi. pun demikian. Red Face dari bagian belakang berikan sebuah oh. balasan Zuxi cukup low HP namun confirm elimination terlebih dahulu dilakukan. 4 on 3 situation di mana Zuxi low HP di lantai 2. Betul dan bisa ditembak tentunya dari pemain EVOS yang berada di bagian lain namun ternyata set out dari Bigetron bentar-bentar ngotot untuk tabrak arah kompon milik EVOS saat ini. Granat sudah mulai dimasak kali ini dan juga Microboy yang masih menahan dua pergerakan dari Bigetron. Micron di mana Luxi dan juga Yuhai yang siap untuk menggempur seorang micro boy di dalam rumah. <laughs> Tapi ternyata Zuxi bakal tumbang terlebih dahulu, bakal langsung dipulangkan menuju ke lobby. Akan ada follow up lagi kah dari Evos karena di arah lain kita juga sedang melihat fight yang terjadi di mana APG sedang bertarung dengan Falls. Sudah kehilangan satu pemain mereka dan berpindah lagi kita menuju ke Evos dan juga Bigetron. Dua pemain dari Bigetron sudah berhasil diamankan. Red Face bakal mengintip sedikit melakukan pick di arah luar dari Broken Wall-nya dan Luxi memberikan backup belum terlalu on point ternyata masih ada backup. Dan gua kira tinggal dua pemain dari Bigetron tapi ternyata masih ada tiga karena satu ditinggal di belakang. Iya, Ryzen ini di bagian belakang untuk melakukan sebuah following up shot dari bagian jauh. Luxi masih menjaga sebuah angle. Smoke akan coba dikeluarkan untuk menutup vision dari Evos. Bahkan ini dia Revive sedang melakukan karya You High Boy di sana. Evos Granat. sudah mulai menjaga net juga. Belum ada sebuah net oh juga dan ini oh, dia Red Face matang sekali meletup di sana. Eh. Tapi ternyata tidak mengenai seperti nggak keluar dari bagian broken wall-nya. Red Face berdansa di balik broken wall. You High tertake lagi oleh Lizer, Luxi satu orang melawan tiga, Ryzen belum bisa melawan sebuah backup dari bagian belakang, sulit sekali Luxi melakukan sebuah front shot, akan ada oh, sebuah jump shot, Lizer tertik down, satu melawan dua kali ini Microboy, jump shot karena bagian depan, belum mengenai, maju berdua, satu knockdown lagi kah, belum ternyata oh. cuma low HP, Microboy satu peluru terakhir, masih berdansa di sana, dua player dari EVOS, masih menjaga juga Ryzen low HP di bagian luar juga, Luxi tembakan karena bagian dalam, oh dengan M4, masih kucing-kucingan di sini, di balik broken wall Basta. Ya betul banget, dan Luxi benar-benar memainkan timing yang sangat bagus. Tembakan bertukar bermain dengan timing yang begitu lambat di mana Ryzen belum memberikan backup. Reload kembali dari seorang Luxi. Masih bermain dan melihat satu dua pemain dari EVOS yang berada di bagian dalam. Tidak ada overpick yang dilakukan namun Luxi akhirnya ditumbangkan oleh Red Face dan Ryzen. Sudah mulai menggerakkan vehicle-nya dengan menggunakan Dacia bakal langsung ditabrak. Tapi Ryzen bakal menerima tembakan begitu dalam. Tabrak langsung dan masih ada satu pemain yang bertahan rupanya. Luxi yang masih butuh untuk diselamatkan tapi Ryzen dengan jiggle-nya. Dengan menggunakan Rambo kali ini bakal langsung menghajar jump shoot dari seorang Ryzen dan Bronze shoot. Sebuah gerakan yang begitu rapi dari Ryzen namun tidak bisa menghadapi Red Face. Yang akhirnya keluar dari balik sebuah tembok. Bigetron menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Oh my God, what a fight yang cukup panjang dari dua tim kuat Indonesia. Bahkan kali ini fight tersebut coba dimanfaatkan oleh salah satu tim Thailand juga ah, di gila. Infinity. Itu tadi fight apa Bas? Benar-benar komit kedua tim loh Bas. <laughs> The real derby dari Indonesia. Iya betul banget itu itu Derby panjang dan itu sebenarnya tadi yang baru saja kita sebutkan tapi ternyata kejadian juga karena jalur rotasi yang cukup bersamaan. Tapi ya itu dia fair and square tentunya peperangan terjadi dan Bigetron harus puas di peringkat ke-16 dengan bawa pulang dua player EVOS Reborn. Ya, tapi terlepas dengan apa yang dialami oleh Bigetron harusnya mereka tetap akan lolos sih dengan mm -hmm. dua mm-hmm, game tersisa mm-hmm. ini dan juga poin yang sudah mereka kumpulkan harusnya akan tetap membuat mereka lolos ke Super Weekend yang kedua. Ya betul banget karena poin udah cukup besar. Oh, tapi oh, ini dia Face Clan, what happened Face Clan? Dia dari belakang, Nichil apakah tidak menyadari ada gerakan dari bagian belakang ini sangat disayangkan karena Genesis Dogma udah mendapatkan bagian sentral dengan cukup baik. Namun pergerakan dari Face Clan cepat sekali maju karena bagian sana Nichil akan menjadi satu elimination day Belum langsung melakukan tembakan, EVOS oh, bahkan juga oh. dipulangkan ke lobby. Namun satu player dari Genesis Dogma lagi dan lagi day bot ter take Two last man standing dari GD. Ini bukan merupakan situasi yang ideal dan bahkan dilakukan. Satu player Gedi langsung melakukan sebuah repositioning. Tempat enak ini dalam waktu singkat dikuasai oleh Face Clan Pasta. Wow itu split position yang benar-benar terkontrol dengan rapi oleh Face Clan. Gua kira tadi...